নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই মাধৱ বৰাল আপোনালোকক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে জানেই মই দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়সমূহ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহোঁ সেই ক্ৰমতে এইবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছোঁ work from home part time job full time job freelancing এনেবোৰ কিছু তথ্য যাৰ সহায়ত আপোনালোকে ধুনীয়া প্ৰাইভেট কোম্পানীসমূহত ধুনীয়া চাকৰি পাব পাৰে এটি মেজিক যাৰ সহায়ত আপোনাৰ সপোনৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বা পাৰ্ট টাইম জব পাব পাৰে আহক কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ লেপটপত প্ৰথমতে দেখুৱাম যদিও পাছত সম্পূৰ্ণকৈ মোবাইলত আপোনাক দেখুৱাম মই দেখুওৱাৰ দৰে আপুনিও আপোনাৰ মোবাইলত আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে আপুনিও সহজতে এই কামসমূহ কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে এটি কোম্পেনী বা এটি ৱেবছাইটৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যাৰ নাম হ'ল ৰি ৰিলেবেল নিশ্চয় আপুনি শুনিছে শুনা নাই যদিও আজি আমি আলোচনা কৰিম এই ৰি ৰিলেবেল কোম্পেনী যাৰ অধীনত বহুতো ভাল ভাল দামী কোম্পেনী আছে আৰু এই ৰি ৰিলেবেল কোম্পেনীয়ে ব্যক্তিসকলৰ এটি প্ৰফাইল বনায় ভিডিঅ' বায়'ডাটা বা ৰিজিউম বনায় সেই ৰিজিউম সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া বা ফ্ৰীতে বনায় যেতিয়া ৰিলেবেল কোম্পেনীয়ে কোনো এজন ব্যক্তিৰ প্ৰফাইল বনাই লয় সেই প্ৰফাইলক আমি ৰিলেবেল প্ৰফাইল বা ৰিলেবেল বায়'ডাটা বা ৰিলেবেল ৰিজিউম বুলি কওঁ সেই ৰিলেবেলৰ ৰিজিউম বা বায়'ডাটাই যেতিয়া আপোনাৰ হাতত পৰে বা সেই ৰিলেবেল কোম্পেনীয়ে যেতিয়া বিভিন্ন কোম্পেনীলৈ সেই ডাটা পঠিয়ায় সেই ডাটাৰ সহায়ত সেই কোম্পেনীয়ে আপোনাক ধুনীয়া আপোনাৰ সপোনৰ work from home part time job full time job বা ফ্ৰীলেঞ্চিং জব দিব পাৰে ই লেভেল প্ৰফাইল বনাবলৈ বিশেষ কোনো অৰ্হতাৰ প্ৰয়োজন নাই হাই ফাই ইংৰাজী জনাৰো প্ৰয়োজন নাই আপুনি কেৱল টেন্থ পাছ বা আপোনাৰ অৰ্হতাও কম তথাপিও আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে কেইটামান কোম্পেনীৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম য'ত ডি লেভেল কোম্পানীৰ অন্তৰ্গত কিছুমান কোম্পেনী আছে সেই কোম্পানীৰ নামো দেখুৱাম সেই কোম্পেনীত ৰিচেণ্টলি কেইদিনমান আগতে কোনে কোনে জব পাইছে সেইটোও দেখুৱাম তাৰ লগে ৰিলেবেল প্ৰফাইল সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত যিসকলে বিভিন্ন পুৰস্কাৰ পাইছে বন্ধুসকল যিসকলে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ ৰিলেবেল প্ৰফাইল তৈয়াৰ কৰে বা অধিক নম্বৰ পায় তেওঁলোকক ৰিলেবেল কোম্পেনীয়ে একো একোটা গিফ্টো প্ৰদান কৰে ধুনীয়া চাকৰি পোৱাৰ লগতে এটি গিফ্টো তেওঁলোকে পায় গতিকে কিছু সংখ্যক লোকে লেপটপ পাইছে কিছু সংখ্যক লোকে মোবাইল পাইছে কিছু সংখ্যক লোকে ঘড়ি পাইছে সেইটোও আমি দেখুৱাম ইয়াৰ উপৰিও আমি আজি এই ভিডিঅ'টি কোম্পেনীৰ নাম দেখুৱাম সেই কোম্পানীৰ উপৰিও বিশ্বত প্ৰায় ছশ কোম্পেনী আছে য'ত work from home freelancing job part time job বা ফুল টাইম জব পোৱা যায় এই ভিডিঅ' প্ৰফাইলৰ যোগেদি গতিকে এই ভিডিও প্ৰফাইল কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় সম্পূৰ্ণ মই মোবাইলতে দেখুৱাম প্ৰথমতে কেইটিমান চিন লেপটপত দেখুৱাম কাৰণ লেপটপত দেখুৱালে ফ্ৰণ্ট ডাঙৰ হয় আৰু ডিছপ্লে ডাঙৰ হয় গতিকে পিছত যিখিনি কাম কৰিব লগা হয় সেইখিনি মোবাইলতে দেখুৱাম গতিকে আহক আমি প্ৰথমতে লেপটপত চাম তাৰপিছত মোবাইলত চাম লেবেল প্ৰফাইল আপোনাৰ তৈয়াৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনিও এটি সুন্দৰ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বা পাৰ্ট টাইম জবৰ অধিকাৰী হ'ব বন্ধুসকল ৰিলেবেল কোম্পানীৰ প্ৰফাইল এটি মেজিকৰ দৰে কাম কৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফ্ৰী একেবাৰে জেনুইন ছাইট হয় এই ৰিলেবেল কোম্পানীৰ প্ৰফাইল বনোৱাৰ পিছত work from home part time job freelancing job বা আন জব সহজতে পাব পাৰি এতিয়া কেইটামান কোম্পানী দেখুৱাম এয়া নয়েছ কোম্পানী এই কোম্পানীৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হ'ল তাপচী পন্নু ৰোহিত শৰ্মা আৰু ঋষভ পন্থ এই কোম্পানী ৰিলেবেলৰই অন্তৰ্ভুক্ত আকৌ টাটা ক্লাছ ইগ আৰু এটি কোম্পানী যত বেছি পঢ়া শুনাৰো প্ৰয়োজন নাই এই কোম্পানীটো work from home part time job full time job সহজতে পোৱা যায় ৰিলেবেলৰই অধীনস্থ এই টাটা ক্লাছ ইগ কোম্পানিত ৰিলেভেলৰ প্ৰফাইলে কাম কৰে লগতে পেটিএম কোম্পানি আমি জানো আমি নাম শুনিছোঁ পেটিএমতো work from home part time job full time job পোৱা যায় লগতে বিচলেৰী কোম্পানী ইয়াতো ৰিলেবেলৰ এই প্ৰফাইলৰ দ্বাৰা work from home full time job part time job পাব পাৰে এই কোম্পানীসমূহত ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় চেলাৰীৰ লগতে আন আন সা সুবিধাও কোম্পানীয়ে প্ৰদান কৰে ট্ৰেভেল ৱেবছাইটৰ আন এটি কোম্পানীৰ অ'লা নিশ্চয় আমি নাম শুনিছোঁ এই অ'লা কোম্পানীটো আকৰ্ষণীয় চেলাৰীৰ সৈতে এনেধৰণৰ জব পোৱা যায় এয়া মাইগ্ৰেম কোম্পানী মাইগ্লেম কোম্পানীৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডাৰ হ'ল শ্ৰদ্ধা কাপোৰ আৰু শ্ৰদ্ধা কাপোৰে ইয়াত ইনভেষ্টো কৰিছে এই মাইগ্লেম কোম্পানীতো work from home part time job full time job আদি পোৱা যায় আপুনি যদি একেবাৰে ফ্ৰেছ আৰু আগতে কোনো কাম কৰা অভিজ্ঞতা নাই বা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনো কম তেনেক্ষেত্ৰতো এনেবোৰ কাম আপুনি কৰিব পাৰিব আন এটি কোম্পানী চাওঁ ব্লু ষ্টেক এই ব্লু ষ্টেক কোম্পানীতো এনেধৰণৰ জব পাব পাৰি কোম্পানীয়ে প্ৰফাইল বনোৱাৰ পিছত এই কোম্পানীসমূহত জব দিব পাৰে তাৰ পাছত চাওঁ বেটাৰ হাফ কোম্পানী এই বেটাৰ হাফ কোম্পানীতো এনেধৰণৰ জব আমি ৰিলেবেল প্ৰফাইলৰ দ্বাৰা পাব পাৰোঁ ইয়াতো আগতে কোনো কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা নাই বা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কম তথাপিও আপুনি ইয়াত work from home part time job পাব পাৰে কাৰণ এই সকলো জবৰ ক্ষেত্ৰতেই ৰিলেবেল কোম্পানীয়ে আমাক সম্পূৰ্ণকৈ সহায় কৰিব এতিয়া আমি চাওঁ কোনে কোনে ইয়াত চাকৰি পাইছে আৰু গিফ্ট পাইছে ইয়াত প্ৰথমতে কষ্ট বাচাক জব পাইছে আৰু এই কোম্পানীত তেওঁ চাকৰি পোৱাৰ লগতে এটি গিফ্ট লেপটপ পাইছে তাৰপিছত দ্বিতীয়জন অভিষেক শুক্লা তেওঁৰ ফাৰ্ষ্ট জব অৰ্থাৎ প্ৰথম জব তেওঁ উইংলি কোম্পানীত জব পোৱাৰ লগতে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম জব পোৱাৰ লগতে এটি মোবাইল গিফ্ট পাইছে তৃতীয়তে বিশ্বাস দুবেদী তেওঁ ট্ৰেভেল কোম্পানীতে জব পোৱাৰ লগতে এটি ঘড়ী পুৰস্কাৰ পাইছে গিফ্ট পাইছে এনেদৰে সকলোৱে এটি জব পোৱাৰ লগে লগে এটি গিফ্ট পাইছে এই ৰিলেবেলৰ ৱেবছাইটত আমি দেখা পাইছোঁ এনেদৰে সুন্দৰকৈ ৰিলেবেল প্ৰফাইল বনালে ভাল একোটি জবৰ লগতে একো একোটি সুন্দৰ পুৰস্কাৰো পোৱা যায় এই ৰিলেবেল প্ৰফাইল বনাবলৈ এটি টেষ্ট দিব লগা হয় টেষ্টৰ নাম শুনি আপুনি ভয় খাব নালাগে এই টেষ্ট ৰিলেবেলৰ কোম্পেনীৰ প্ৰতিনিধিয়ে আপোনাক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ গাইড কৰিব লগতে ৰিডিং মেটেৰিয়েলো পাব সেইবোৰ ক'ত কেনেকৈ হ'ব সম্পূৰ্ণকৈ আমি মোবাইলত দেখুৱাম আপুনিও এই ৰিলেবেল কোম্পেনীৰ প্ৰফাইল বনালে ছয়শতকৈ অধিক কোম্পেনীৰ ভিতৰত আপুনিও এটি কোম্পেনীত ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বা পাৰ্ট টাইম জব পাব পাৰে ৰিলেবেল ৱেবছাইট সম্পূৰ্ণ জেনুইন ৰিয়েল আৰু ফ্ৰী এই টেষ্ট দিবলৈ মেটেৰিয়েলসমূহ ইয়াতে পাব আমি দেখুৱাম প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত কেটেগৰী এটা বাছি ল'ব লাগিব এই কেটেগৰী বাছি লোৱাৰ পিছত সেই কেটেগৰী মতে আপুনি পৰীক্ষা দিব লাগিব সেই পৰীক্ষা বা টেষ্ট আপুনি কেনেকৈ দিব সেইটো আমি দেখুৱাম এই ভিডিঅ'ৰ তলতে অৰ্থাৎ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এই ছাইটৰ লিংক দি থৈছোঁ আপুনি তাত ক্লিক কৰিলেই এই ছাইটলৈ সোমাই আহিব এতিয়া মোবাইলত চাওঁ এয়া মোৰ মোবাইল ইয়াত ডেস্কটপ মুট কৰি ল'ব লাগিব সোঁফালে ওপৰত চাওক তিনিটা ফুট আছে থ্ৰী ডট আছে সেই থ্ৰী ডটত প্ৰথমতে ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ পিছত ডেস্কটপ সাইট বলে লিখা দেখা পাব সেই বক্সতে ক্লিক করলে এয়া মোর দরে আপনার মোবাইলতো হুবহু একে দেখা যাব এইখিনিতে আপনি আপনার জব ক্যাটেগরিটো বাছি লব কারণ কেনে ধরনের আপনি জব বিচারে এই ক্যাটেগরি দিয়া আছে ইয়াত এইখিনি যিকোনো এটাত ক্লিক করে আপনি আগবাড়ি পারিব মই এটাত ক্লিক করলো অপারেশন এসোসিয়েট টেস্ট মই তাতে ক্লিক করলো তারপিছত এই অপারেশন এসোসিয়েট টেস্টৰ কাৰণে যিখিনি মেটেৰিয়েল হ'ব সেইখিনি তলফালে দেখা যাব মই দেখুৱাই যাম এইখিনিতে বুক ইয়ৰ ফ্ৰী শ্লট বুলি লিখা থাকিব আমি সেইখিনিও চাম কিন্তু তাৰ আগতে আমি মেটেৰিয়েলখিনি চাই ল'ম অকণমান স্ক্ৰল কৰিলে বা তলফালে ডাউনলোড বুলি অপশ্যন পাম সেই ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চিলেবাছ গাইডলাইন আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাম এতিয়া এই চিলেবাছত ক্লিক কৰিলে চিলেবাছখিনি ওলাই আহিব এয়া অপাৰেশ্যন এছ'চিয়েট টেষ্টৰ চিলেবাছ সোঁফালে লিংক দেখা পাব এই লিংকত ক্লিক কৰিলেই চিলেবাছ ডাউনলোড হৈ যাব আপুনি চিলেবাছ আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে চিলেবাছৰ লগতে পঢ়িব লগা মেটেৰিয়েলছখিনিও আপুনি ইয়াতে পাব বাওঁফালে থকা এই কিতাপৰ ছবিটোত ক্লিক কৰিলেই আপোনাৰ গোটেই যিখিনি মেটেৰিয়েলছ হ'ব পঢ়িব যি পঢ়িব লগা বিষয়সমূহ ইয়াতে আপোনাৰ মোবাইলত ডাউনলোড হৈ যাব বাওঁফালে আপুনি ষ্টাইলত চুই আখৰ সৰু ডাঙৰ কৰি ল'ব পাৰিব এই মেটেৰিয়েলছসমূহ পঢ়ি আপুনি সুন্দৰকৈ ৰিলেবেল টেষ্ট দিব পাৰিব বেক কৰি এতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ একেবাৰে ওপৰত আমি যে দেখা পাইছিলোঁ বুক ইয়োৰ ফ্ৰী শ্লট সেই লিখা ঠাইটোত আমি ক্লিক কৰিম এতিয়া বুক ইয়ৰ ফ্ৰী শ্লটত ক্লিক কৰিলে চাইন আপ কৰিবলৈ আহিব তাত আমি নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি চাইন আপ কৰি ল'ম বন্ধুসকল ইয়াত এবাৰ দুবাৰ পাঁচবাৰ দহবাৰ এশবাৰ পৰ্যন্ত আপুনি পৰীক্ষা দিব পাৰে আনকি আপুনি পাছ নোহোৱা পৰ্যন্ত ইয়াত পৰীক্ষা দি যাব পাৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ যিটো আপুনি মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰতেই এটি অ' টি পি আহিব আপুনি সেই অ' টি পি এণ্টাৰ কৰি দিব অ' টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট বুলি লিখা থাকিব তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এডমিট কাৰ্ড এটা শ্ব' হ'ব তাত কিছু তথ্য সোধা থাকিব সেইখিনি কেৱল ফৰ্মেলিটিৰ কাৰণে এণ্টাৰ কৰি থৈ দিব লাগে আচলতে এই এডমিট কাৰ্ডৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই নাম ইমেইল আৰু কিছু তথ্য দিয়াৰ পিছত আমাৰ ৰাজ্যৰ নাম ছিলেক্ট কৰিব আৰু ছেভ অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত অপাৰেচন এছ'চিয়েট টেষ্টৰ এটি পেজ খোল খাব তাতে আপুনি যিদিনাখন আপুনি পৰীক্ষা দিব আপুনি নিজে বাছি ল'ব লাগিব কোনদিনাখন আপুনি পৰীক্ষা দিব আৰু সময়ো আপুনি নিজে বাছি ল'ব লাগিব কোন সময়ত আপুনি পৰীক্ষা দিব দিন তাৰিখ আৰু সময় আপুনি নিজে বা বাছি লৈ সেইদিনাখন আপুনি সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব ৰিলেবেল কোম্পেনীৰ দ্বাৰা আপোনাক পরীক্ষার আগলৈকে টেক্সট মেসেজ ইমেইল হোয়াটসঅ্যাপ বা ফোনের দ্বারা পরীক্ষা সম্পর্কে রিমাইন্ডার দি থাকিব আপনি নির্ধারণ করে দিয়া তারিখ আর সময় অনুসরি আপনার এডমিট কার্ড আপনার মোবাইলত শো হব বা আপনার ওয়ালত শো হব এতিয়া ইয়াত আপনি কেতিয়া পরীক্ষা দিব সেই সময়লৈকে কিমান সময় বাকি আছে তাত শো করে থাকিব যেতিয়া আপুনি সেই টেষ্টত বহিব আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় কাৰণ এজন ৰিলেবেলৰ প্ৰতিনিধিয়ে আপোনাক হোৱাটছআপ বা তাতে দিয়া অপশ্যন মতে চেটিঙত বহি থাকিব আপোনাৰ যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান তেওঁ দিব আপুনি একো বুজি যদি নাপায় তথাপিও তেওঁ সুধি ল'ব পাৰিব আপোনাৰ সুবিধা হোৱাকৈ তেওঁ আপোনাক সহায় কৰি যাব আপোনাক সহায় কৰি আপোনাক ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম দিয়াৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে কৰি লয় সম্পূৰ্ণ সহায় কৰি আপোনাক পৰীক্ষা পাছ কৰাই লোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে বন্ধুসকল যিদিনাখন আপুনি সেই টেষ্ট দিব সেই টেষ্ট ওচৰৰ কোনোবা চাইবাৰ কেফেত গৈ দিব পাৰে নাইবা কম্পিউটাৰৰ সহায় লৈ সেই টেষ্ট দিলে আপোনাৰ যথেষ্ট সুবিধা হয় বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপুনি উপকৃত হ'ব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'ত জিঅ' কোম্পানীত work from home part time জবৰ বিষয়ে জনাম সেই ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ধন্যবাদ